bon Dieu. Reliqué pouvoir, bon Dieu. pour la voix. Alléluia. Amen. Reboot, captain. Ce jour glorieux. Qui grand jour, je travaille, va. L'aime va rencontrer. Va bah, li gloire, honneur. Lui-même seul mérité. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Voilà la il a hota qui n'a hota. Alléluia. Ouais, pour me gloire. Lui-même seul mérité. Amen, amen, alléluia. Oh, amen. Alléluia. Amen. Ma pluie pour river là-bas. Hey! Côté qui gagne la paix, la joie. Jésus. L'amour voulait rester tout le temps dans bel pays de calme. Woy, le grajou e bre, le grajou e bros, le grajou e bros, le kota ki na kota, ki na kota. Aleluya, wana koubi ki na kota, kote, pe ki na kota. A koubi ki na kota, kote. Mais démarre toujours. Aïe! Persévérer. La crise, la crise est sous. Victoire pour moi. À moi. Alléluia. Je suis Outre la mauvaise, mais pas tout. se faire tomber. Alléluia. Jésus que par sa main, je pourrais l'hiver. Avant la gloire, toute la mauvaise.